Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule Les accords en jazz manouche. Dans cette vidéo, je vais vous montrer plein de positions d'accords qu'on utilise souvent en jazz manouche. En fonction du style de musique qu'on joue, on va pas utiliser les mêmes positions. En jazz euh, classique ou en jazz mainstream ou en jazz manouche, déjà c'est pas les mêmes positions. Et puis, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, pour parler du jazz manouche du coup, ces positions-là ont été influencées par plusieurs choses. Déjà, euh, bah, c'est Django Reinhardt en fait hein, qui a beaucoup euh, joué ces positions d'accords là. Il a été influencé par la musette, le bal, la chanson avec euh, donc du coup avec des harmonies assez simples et des accords à trois sons, majeur, mineur et des fois des accords 7. Et il a été influencé par sa morphologie, par sa main, puisqu'il jouait beaucoup d'accords. Enfin, il avait une, une contrainte, c'est que il avait eu un accident, vous le savez sûrement, euh, ces deux doigts, il pouvait les utiliser uniquement pour plaquer des accords, mais il ne pouvait pas les jouer des mélodies avec, en fait. Donc du coup, il a beaucoup joué des positions d'accords avec ces contraintes-là, et c'est aussi des accords, du coup, bah, qu'on retrouve dans sa musique. Typiquement, ces accords mineur 6-là, c'est quelque chose qui lui était très facile euh, de jouer, et donc ben on trouve ça tout le temps, on trouve ça pour des, par exemple pour cet accord-là aussi. Où tous les accords qu'on va voir, de toute façon, sont sont faciles à faire quand on, a la main comme ça. Et on va voir ça pour chaque qualité d'accord, les majeurs, les mineurs, les mineurs 6, tout ça, on va fonctionner par qualité d'accord. Sachez que euh, tous les conseils que je donne sont beaucoup influencés d'une partie de la vidéo qui s'appelle La pompe. C'est une vidéo de plus d'une heure euh, dans laquelle je parle de, donne des conseils pour bien faire la pompe, donc je parle beaucoup de la main droite aussi, et des positions d'accord. Euh, c'est parti Do majeur. On va commencer avec les accords majeurs et on va prendre la fondamentale Do. Alors la position, si on prend la fondamentale euh, corde de Mi, c'est case 8 le Do. La position de base, c'est ça. On, peut utiliser un Do majeur. Hein. On va le faire en général avec le pouce. Quand on fait la pompe et qu'on joue 5 minutes <laughs> sur chaque temps quand on fait ça, euh, ne pas utiliser le... ne pas faire de barré, c'est quand même beaucoup plus simple, ça fatigue moins. Et on trouve assez souvent des accords majeurs joués majeurs. Pas 6 euh, ou pas 6-9, simplement majeur. Vous écouterez, vous, vous écouterez les premiers enregistrements de Django, et même jusque dans les années, je dirais à peu près 40, enfin il y a une période à partir de laquelle ça a évolué, mais on retrouve très souvent des accords majeurs et mineurs joués euh, comme ça ou comme ça accords mineurs, dans les accompagnements des morceaux. Quand on voit un accord majeur, on peut très bien l'enrichir avec une sixte, sans trop de risques. Donc Do majeur avec une sixte, ça se jouerait... Elle est là, la sixte C'est ça. Entraînez-vous à jouer cet accord-là, c'est une position qui n'est pas évidente lorsqu'on n'est pas habitué. Euh, Django Reinhardt, c'est pas comme ça qu'il faisait, il pouvait pas, il faisait comme ça. utilisait ce doigt-là pour plaquer ces deux cordes-là. Et ça, c'est vraiment pas facile quand on n'est pas habitué, ça demande pas mal de force, il faut viser vraiment pile au milieu, et en plus si vous avez une guitare avec des cordes qui sont assez espacées, c'est compliqué à faire. Donc voilà, entraînez-vous si vous voulez. Enfin, en tout cas, lui, c'est comme ça qu'il jouait ces accords-là. Et on trouve même d'ailleurs des accords euh, avec la neuvième dans les aigus. Hein. Et le do 6, on peut aussi le jouer comme ça. Alors ça, c'est une position qu'on entend pas souvent, voire pas du tout. Enfin, moi, j'ai jamais entendu dans les accompagnements de Django. Euh, la six, elle est un peu plus cachée, elle est plus au milieu de l'accord, elle n'est pas dans les aigus. Ça, rend l'accord un petit peu plus subtil, mais... Enfin, la six, elle est moins évidente, et donc l'accord est plus euh, conventionnel, moins risqué. Mais il y a quelque chose de très important euh, qu'on n'a pas dans cet accord-là on va parler un peu du, son des accords. Alors en fait, ce qui est d'assez important dans ce style de musique, c'est euh, la couleur de l'accord et le grain qu'on va avoir dans le son de l'accord. Et lorsqu'on joue cet accord-là, on dit dans ce voicing-là, dans cette façon d'interpréter l'accord, on a la fondamentale, la quinte, et re la fondamentale. Donc en fait, ça, on pourrait dire que c'est un power chord dans les graves, sur les trois cordes graves. Et du coup, ça, cette partie de l'accord-là, ça donne un son euh, puissant et un peu râpeux, on pourrait dire un peu... Euh, c'est ça, un peu râpeux, à l'accord. Euh, et ça donne quelque chose d'assez lourd et un peu... C'est presque une espèce de saturation, d'ailleurs, qui est un peu accentuée sur ma guitare parce que ça frise assez vite. Là, j'exagère, hein, mais sinon... On a quelque chose d'un petit peu plus chargé, les notes se mélangent et du coup ça fait un, un truc qui fait plus bon euh, comme ça là. Et ce son-là, qu'on appelle d'ailleurs la ronfle, je crois, je suis pas certain, j'ai entendu, entendu passer ce terme. Bref, cette euh, composante-là de l'accord, c'est quelque chose de très important. Donc on essaie, enfin je vous conseille plutôt de jouer cet accord-là, si vous faites du, jazz manouche, que cet accord-là. Petite parenthèse, si vous avez une guitare euh, grande bouche, une guitare manouche avec une grande bouche, c'est probable que vous ayez des basses puissantes et si les basses sont un peu pâteuses et que, sont, comment dire, que les sons dans les graphes se mélangent beaucoup, faire cet accord-là, c'est moins risqué. Puisque du coup, la, la, fondamentale, elle est plus espacée des autres notes de l'accord. On joue pas de notes sur l'accord de, de Et pour finir sur les accords 6, on peut très bien aussi, si on veut espacer l'accord, ne pas jouer toutes les notes dans cet accord-là. La fondamentale là, elle n'est pas essentielle, hein, si on veut espacer un peu l'accord. Donc ça, ça marche très bien. Et on étouffe les autres cordes avec les doigts qui, traînent sur les cordes. Si on veut jouer tout ça, ici, avec la fondamentale sur la corde de là, Un Do majeur, c'est ça. On fait pas ça, parce que quand on voudra faire la pompe, on pourra pas étouffer les cordes à vide. Donc ça, comme ça, ou avec un barré. Ça, c'est un Do majeur, tout court. On n'est pas obligé de jouer de la quinte dans les aigus, c'est un peu compliqué. Hein. On peut très bien aussi faire un accord. Alors la position qui va être assez facile là, c'est la position de Do 6 9. On a la fondamentale, tierce, on a la sixte, la neuvième et la quinte dans les aigus. Ça c'est une position extrêmement utilisée. Autant utilisée que celle-ci. Comme elle contient, en plus de la sixte, une neuvième, elle nous éloigne encore un petit peu de la, la, de la sonorité majeure d'un accord euh, majeur, mais ça fonctionne très bien sur un accord majeur. Lorsque vous voyez marqué Do majeur dans un morceau, vous pouvez jouer Do 6, Do 6 9, Do Ad 9 sans aucun risque. Dans le jazz mainstream, on va dire le jazz euh, classique euh, américain, <laughs> un accord majeur par défaut, en général il est joué Maj 7. Enfin à partir des années 30-40, on le jouait tout le temps Maj 7, beaucoup plus que 6. Euh, alors qu'en jazz Manouche, c'est assez rare. En tout cas, dans les enregistrements de Django, Django on l'entend assez rarement cet accord-là, voire euh, très rarement. Alors, euh, je vais essayer d'expliquer un petit peu pourquoi. <clears throat> Déjà, en fait, quand on fait la pompe avec un accord maj 7 là on a un Do maj 7 ce qui n'est pas forcément évident à entendre, c'est que cette dissonance apportée par la fondamentale et la septième majeure, quand on, en plus on rajoute un effet percussif, rajoute une dissonance un peu plus marquée qui n'est pas forcément souhaitable. Mais c'est quelque chose qu'on fait quand même assez souvent, euh, dans, euh, enfin aujourd'hui quoi en fait, hein, quand on réinterprète euh, les morceaux de Django. Donc c'est pas un problème, mais c'est un accord qu'il faut choisir. Par défaut, ce serait plus ça ou ça. Si vous voulez cette sonorité et que vous aimez bien, ça marche bien. Sur les balades, ça fonctionne très bien cet accord match 7. Et il y a quand même des morceaux où on entend cet accord-là. Dans Trouble en boléro, le premier accord qui est joué, par exemple, c'est un Mi maj 7 comme ça. Donc la fondamentale, la tierce et la septième majeure. Donc ça c'était pour les accords majeurs. Les accords 7 maintenant. Donc un accord 7 c'est un accord majeur mais avec une septième mineure. On était en Do majeur, le Do 7 ce serait ça. On le fait assez rarement en barré, on le fait jamais en barré quasiment. On le fait plutôt comme ça par exemple. Il y a même des guitaristes qui préfèrent le faire comme ça. On peut aussi le faire comme ça, sans la quinte dans les graves donc. On peut le faire comme ça, avec la septième dans les aigus, sans forcément euh, redoubler cette fondamentale ici. Ça, ça marche. Et on peut faire, ça c'est quelque chose qui est pas mal fait en étouffant toutes les notes sauf ces trois-là, ou même en jouant la tierce dans les graves, quand on a envie d'avoir un peu plus de ronfle, justement, et euh, si on joue sur une guitare dont les basses sont pas trop présentes et trop pâteuses. Et le Do7, avec la fondamentale sur la corde de La, c'est comme ça. Ou même comme ça. Ça, ce, ce sont des positions de Do7 euh, non enrichi, 109e, 113e, et c'est quelque chose qui se fait très bien en jazz manouche. C'est quelque chose qui se fait rarement, voire pas du tout en jazz euh, mainstream, en jazz classique. Mais en jazz manouche, ça, ça gêne pas, ça fait partie du style, donc euh, voilà. Mais on peut, si on veut, enrichir ces accords-là. Cet accord-là, on l'enrichit toujours quasiment avec une neuvième. Ça, c'est un Do 9 peut même mettre la quinte dans les aigus. Et on peut aussi faire une bémol 9 en fonction du rôle de l'accord et en fonction de la grille. Et ici, on va l'enrichir soit avec une 13e ce qui se fait de temps en temps, mais c'est pas systématique. En jazz manouche, c'est un accord qui est un petit peu risqué, je trouve. Euh, alors qu'en jazz classique, pas du tout. Et on peut faire la bémol 9. Pardon, la bémol 13. Ça, c'est un accord qui marche très bien en jazz manouche. Et les accords 7 bémol 9, on peut euh, les, remplacer par des accords, les substituer par des accords diminués. J'explique pas ça, mais on verra les positions d'accords diminués euh, tout à l'heure. Maintenant, les accords mineur 6. Alors, quand on a un accord mineur, en général, on le joue mineur 6 en jazz manouche. Les accords mineur 7 sont rares et en général, ils sont juste utilisés dans des 2-5-1 majeurs, sur le degré 2 du coup. Donc commencer Minor swing par exemple par un La mineur 7, c'est pas une bonne idée. C'est pas du tout typique du style, c'est pas interdit, ça, peut être un choix, mais en général on fait la pompe surtout sur des accords mineur 6. Euh, et en particulier, enfin le mineur 6 il marche surtout bien sur, sur les accords de tonique, les accords stables de degré 1 donc des accords stables, mais un peu dissonants, puisque l'accord mineur 6, il est plus dissonant que l'accord mineur 7 mais c'est pas parce qu'il est dissonant qu'il n'est pas stable. Enfin bref, les accords mineur 6, on les utilise beaucoup. Euh, on reste en Do, du coup, Do mineur 6. Alors la position la plus connue, je pense, c'est cette position-là. Elle fonctionne très bien, elle est très utilisée. Je pense notamment parce que pour Django, c'était très facile de jouer cet accord-là. Mais il y a aussi une position ici avec euh, les, cordes, on joue toutes les cordes dans les graves. Elle est un peu, elle est pas évidente à jouer, parce que ce doigt il faut le déplacer là. Il y a la sixte majeure dans les aigus dans cet accord là, et du coup c'est un accord un petit peu risqué, ça insiste vraiment sur la, couleur mineur 6 de l'accord, et c'est pas toujours euh, souhaitable. Alors que là c'est moins risqué. Là elle est un peu plus cachée dans l'accord la sixte. Donc voilà, Do mineur 6, Do mineur 6. On peut très bien faire... Euh, un accord de Do mineur tout court. Hein. En fonction du contexte, en général ça marche bien, il n'y a pas de risque. Et Do mineur ici. Pour le Do mineur 6 ici, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de positions qui marchent bien. On pourrait le faire comme ça. mais c'est dur à faire en plus, euh, faire la pompe là-dessus, c'est compliqué. On peut le faire dans les aigus. Moi personnellement, c'est quelque chose que je fais pas et que je vois assez peu euh, fait, parce que ça éloigne beaucoup les notes de la fondamentale mais bon, c'est faisable. Donc souvent on est un peu gêné quand on, quand on fait ça. Moi, il y a une position que j'aime bien utiliser, mais qui n'est pas tant utilisée, c'est la suivante. Là, il y a un Do mineur 6. Et assez souvent, quand on doit jouer un Do mineur 6 ou un accord mineur 6 avec cette position fondamentale corde de La, on aime bien le renverser. Donc on peut le renverser de deux façons. Alors, pour illustrer ça, je vais passer en Ré mineur 6. Ré mineur 6, on peut le jouer renversé sur sa sixte majeure. Ça revient à jouer un accord mineur 7 bémol 5. On verra ça tout à l'heure, les mineurs 7 bémol 5. Ça, c'est un Ré mineur 6 renversé sur sa sixte. Et il y a un autre renversement que moi j'aime bien, et qui est pourtant pas trop utilisé, c'est renversé sur la tierce. Là, on a un Ré mineur 6. Moi j'aime beaucoup cette position. Et je la trouve pas si difficile que ça. Pour les accords mineur 7, on en parle un petit peu quand même. Donc il y a cette position-là. Do mineur 7. Euh, on pourrait faire ça. Pas facile à jouer, mais pourquoi pas. Je l'ai pas vu souvent. Mais c'est voilà, c'est un Do mineur 7. Et ici, celle qui est souvent utilisée, c'est la suivante. Alors là, en Do mineur, c'est pas facile, mais si je joue un Mi mineur 7, ce sera un peu plus simple. Donc là, il y a deux fois la tierce dans cet accord-là. Moi, je préfère faire euh, euh, comme ça. Je trouve ça pas très compliqué, même si je pense que c'est pas tout le monde qui arrive à, bien faire cet accord-là. qu'il faut casser la phalange et tout ça. Euh, voilà. Mi mineur 7, on peut l'enrichir avec une neuvième. Maintenant, on regarde les positions d'accords diminuées. Alors, il y a uniquement deux positions à apprendre enfin il y en a deux qu'on peut couramment utiliser, c'est euh, pour un Do, la suivante, comme c'est un accord qui se transpose toutes les tierces mineures, ça c'est aussi un Do diminué, ça aussi, et ça aussi. Et la deuxième position, c'est euh, celle qui a la fondamentale corde de La, donc Do diminué, Do diminué, Do diminué, Do diminué. Cette position-là, on peut l'enrichir, si le contexte le permet, avec une bémol 13. C'est un enrichissement possible sur un accord diminué. Et cet accord-là, on peut l'enrichir, alors là c'est un peu plus risqué, mais c'est un bel accord, avec une septième majeure. On peut le faire comme ça aussi. Voilà. À voir en fonction du contexte. C'est pas toujours que cet accord sonne bien. Mais sachez que c'est un accord qui est assez prisé de, des, bons guitaristes qui savent le placer au bon moment. Et pour finir, les accords mineurs 7 bémol 5 qu'on joue avec les positions euh, courantes en jazz manouche et pas que en jazz manouche. Do mineur 7 bémol 5, ici ça donne ça. Et ici, fondamental de La, ça donne ça. C'est assez rare qu'on enrichisse ces accords-là puisqu'ils ils ont déjà une, pas mal de couleurs, ils sont assez riches, comme ils ont une quinte diminuée. Pour appliquer tout ça, maintenant je vais jouer deux grilles, la grille de Minor Swing et la grille de All of Me, donc des grilles assez connues. Et j'essaie à chaque fois d'utiliser différentes positions d'accords pour que vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. C'est parti avec Minor Swing 1, 2, 1, 2, 3, 4... Voilà, donc là j'ai fait un mélange entre la version originale de 1937, enfin l'accompagnement de cette version-là, et puis la grille telle qu'on la joue couramment. Donc j'ai des fois utilisé des accords mineurs tout court sans enrichissement, des fois des accords mineurs 6, un si bémol majeur ou alors un si bémol 7, des ordres d'accords un petit peu différents, la relance avec le fa 7, mi 7, et avec des neuvièmes majeurs. Bref, euh, c'est tout, tout, relevé de toute façon, c'est tout disponible, téléchargeable gratuitement en dessous de cette vidéo dans la description de la vidéo. Maintenant, All of Me. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. dans cette version, j'essaie de charger un peu plus. J'ai fait des chromatismes d'accords, des substitutions comme le lacet que j'ai pu substituer à des accords diminués. Et j'ai fait des trucs que euh, j'ai plutôt tendance à faire, même si c'est un peu plus compliqué à analyser. Mais rassurez-vous, tout est relevé et disponible <laughs> euh, en dessous de cette vidéo, dans la description. J'espère que tout ça, ça vous a bien aidé à savoir quelle position d'accord utiliser pour sonner manouche. Évidemment, euh, une bonne technique main droite un médiator adapté et puis une bonne guitare, ça aide hein, à avoir un bon son. J'en ai pas parlé, mais ça paraît évident. Essayez de bien écouter lorsque vous accompagnez. Essayez de bien écouter si l'accord est adapté au moment. Et est-ce que l'accord ne gêne pas le soliste Est-ce qu'il prend beaucoup de place ou au contraire il est très aéré Par exemple, ça, ça prend pas beaucoup de place. si vous faites plutôt ça, prend plus de, place dans les graves. Bref, essayez d'écouter l'accord et de voir si les caractéristiques de l'accord, si le voicing de l'accord correspond bien. Et c'est ça qui vous fera euh, choisir les bons accords. Puisque, enfin voilà, il faut éviter de juste jouer « Ah, je suis sur la mineur 6, ok ». Peut-être que ça va pas bien sonner à ce moment-là pour une raison que j'ignore. Euh, et puis relever les accords aussi des accompagnements, enfin des morceaux originaux de Django Reinhardt et d'autres d'autres musiciens qui font du jazz manouche, puisque en fait, tout ce que, toutes les infos que je vous donne, ben, c'est basé sur les relevés d'accompagnement que j'ai fait, donc euh, la ligne de basse, les notes jouées par le, bassiste, et l'accord précis, donc avec la note euh, la plus aiguë relevée. Euh. enfin voilà, j'essaie de retrouver les accords de l'accompagnement. Donc je vous conseille de faire ça, c'est pas évident, ça demande pas mal de, de temps, mais si vous voulez avoir un bon niveau en accompagnement et savoir quels accords jouer à quel moment, c'est ça qu'il faut faire. Et je vous rappelle qu'il y a plein de vidéos sur le site Guitare Improvisation, sur l'accompagnement, sur les accords, sur la pompe. Il y a, il y a plein d'infos en jazz manouche, mais pas que en jazz manouche. Et il y a plein de playbacks, des dizaines, des centaines, disponibles gratuitement sur YouTube.